Отец армянин, да? Ну. Откуда сам родом? Донецк. И в Донецке проживал? Да. Как попал на войну? Мобилизовали. Когда? 23-го прошла повестка матери. 23 чего? Февраля 2022 года. А 24 уже надо было явиться на следующий день. Явился? Да. Не думал о Думал. И, но не надумал? ну, явиться, ну, смысл мне срок получать лишний раз, Знаю, о том, где я живу. В смысле срок? За то, что не явка, а за срок. 15 лет давали. А ты знаешь кого-то, кому дали 15 лет? Чего не знаю. Видишь, потому что все говорят и боятся. Так же, как и россияне, то же самое, например, там, так называемый ЛНР, ДНР. Все говорят, срок 15 лет, но никто вживую еще не видел, что кого-то посадили. Может, это все слова? Может быть. Но факт того, что было, это рассказано. Хорошо, дальше. 24 явился, и как все дальше развивалось? Ну, как нас записали ну, на бумажке, там, в компьютер внесли все. Сказали, сидите, сидите, ожидайте. Посидели пару часов. Вот. Э, потом зашла женщина там с ДК, в которой мы находились, назвала нас фамилии, встали типа на выход. Мы вышли уже возле этого, стояли автобусы, нас посадили туда ну, расположили по автобусам и отправили в Новозовск. Вот, с Новозовска мы тоже там приехали, нас переодели, там забрали гражданку, дали зеленую ну, форму. Пиксель? Да. Вот, там носки, там трусы такое подавали, котелок дали там. Ну, все, что надо для, типа, для проживания. Вот. И мы в каком-то общежитии поселились, там пару дней пробыли, буквально пару дней побыли, и вечером нас э, вывезли в город Таганрог. Вот. Э, в России? Да, в Российской Федерации. Там мы тоже, я побыл там, получается, сутки. Вот, и нас первую часть моей группы отправили самолетом в Джанкой, а вторую мужем тоже так же сам отправляли в Джанкой э, самолетами. Вот, туда прилетели, Э, нас забрали со взлетки всех, э, получается, на, на машинах каких-то, ну, на, на микроавтобусах. У кого «Газель», у кого что было. Вот, и поселили в школе. В школе там уже... Это в Джанкое, да? Да, уже в Джанкое. Вот, мы поселились там. Вот, ну, тоже пару дней мы пробыли, и 2 марта я уже был на границе ну, с Крымом и Харьков, область. То есть э, ты заходил через э, с Крыма, да? Да. Э, Херсонское направление, да? да? И когда взяли плен? 26 октября 2022 года. Но взяли уже под, вблизи Авдеевки. Это Донецкое, Донецкое направление, да. А сколько было на Херсонском направлении? 2 октября. То есть э, и стоял в Херсоне, да? Не в Херсоне, а в Херсонской именно области. А где? В город Каховка. Угу. Потом Мелитопольская трасса. И все. Потом у нас, у нас там что-то ком, комбат не поделился, ну, какими-то своими понятиями э, с командиром полка. И нас отправили уже на Донецкое направление. А комбаты, командир полка были россияне или... Нет, Э, <laughs> командир полка был россиянин, а комбат ДНР. А с кем вместе воевали? Вот так называемая ДНР и... Это россияне были регулярные войска? Э, я не знаю, честно. Но как бы мы с ними не сильно общались. У нас в основном были все мобилизованы. Вот полк был мобилизованный. Одни, ну, одни дончане. Угу. Все, больше никого там не было. А сколько платили? Не знаю, я не получал ничего. Вообще за год ничего? Ну а как было договорено? А, ну, это все по слухам, конечно. Первые там заплат... должны были заплатить 56, потом 76, потом выше, выше, выше, выше. То бишь, э, как бы я не успел выехать, получить деньги э, за это. Нас должны были вывозить. Там в некоторых ситуациях не получилось мне выехать. А за что жил? На сухпае? Где именно жил там? Ну, год в Украине, вот на оккупированных территориях. Совпа и все, что было. Ну, как бы. И деньги свои, если что-то хотел да. бы купить. Семья есть? Да. Дети? Да. Сколько? Двое. Мальчик, девочка? Две девочки. Сколько лет? Одной семь, другой пять месяцев. А обстоятельства как взяли это, э, в Авдеевке? Лет? Обстоятельства такие, что э, комбат наш. Вот, он говорит, типа, они 25 числа вышли на бой какой-то, даже не знаю, я не выходил с ними. Я оставался расположении, Вот. Э, они утром вышли, вечером он вернулся один. Вот, и он говорит, так и так, вы получаете оружие, нас было 7 человек там, вы получаете оружие, и типа 26 утром боевая задача, надо там Получается, они якобы типа отбили эту территорию, надо будет закрепиться и передать там карту и радиостанцию, все. Ну вот. И утром 26 числа мы выехали на БМП, у нас было 7 человек. Вот. Э, у меня была радиостанция «Карта», и мы приехали туда на место, на указанное. Вот. Начался минометный обстрел. И все, все погибли, один я остался противоположной стороны тоже, ну, получается, противоположной посадки через поле перебегали еще, ну, шесть человек наших. Э, двое далеко было от четверых. И в четверых уходила мина. конечно ну, все стали двухсотыми. Вот, и рядом со мной тоже разорвалась мина, я получил контузию. Упал, очнулся, уже надо мной стоят. Все, вот так вот вывелись мы. И так я попал в плен. А до мобилизации чем занимался? Частным бизнесом. То есть? Продуктовый магазинами. Купи-продай, да? Типа? Не, ну продуктами питания ну, торговал, да. Сколько зарабатывал в месяц в среднем? Достаточно. Нормально? Ну, то бишь, для меня хватало на семью, хватало отложить. А до этого чем? В органах внутренних дел служил. Украина и Украины, и ДНР. А должность какая была в органах внутренних дел? При Украине была помощник оперуполномоченного. Это полиция, правильно? Милиция. Милиция тогда еще была, да? И потом, когда после 2014 года перешел в органы? Тоже внутренних дел, только уже водителем дружок на части. Ну, это же понижение. Mm -hmm. Что лучше водитель, а чем отличается водитель дежурной части и помощника предназначенного? Почему водитель дежурной ну, части лучше? Учился на тот момент еще, и должность помощника была занята. Я ждал, пока она освободится и перевестись обратно. Дождался? Нет, уволился. Почему? Не сошел характер начальником. Родил. А учился где? Донецкий юридический институт. А при Украине... Э, Донбасская сколько... различная академия. Донецк... На первом курсе. В 14-м это был первый курс, да? Ну да, получается. Я начал в 13-м. Ага. Вот только первый курс закончился. И... И началась вот эта вся переворот. И потом как бы закончил, да? Ну да. Пять, пять курсов? Да. Спартак какие у тебя есть? Украина, ДНР и Россия. Каким себя чувствуешь вообще? Человеком. Ну, так. Такое растяжимое понятие. Человек. Не могу сказать, ну, честно. Ну, то есть вот я говорю более, ну, каких-то глубже вещах. Не, не могу ответить. Ну, то есть там украинец, россиянин или нет? Ну, я и не то, и не другое. Я... Армянин, не знаю, можно сказать. Армянин. Пускай будет армянином. Да не, не пускай. Буду армянином. Да нет, ну, слушай, ну, мы здесь не назначаем, кем ты будешь. А что, у тебя просто страх есть какой-то, ну, там, сказать, кем себя чувствуешь? Нет. Почему? А женой говорил, когда мобилизировали? Да. Что она сказала? Ничего, что он скажет. На, иди, чтобы потом детям не было горя. Я же говорю, все было засновано на том, что посадят. Я не хотел ломать жизнь и детям, и себе, и жене, и всем. Ты говоришь, что чувствуешь себя человеком. Ты же воевал. Я даже не стрелял ни в кого. Здесь 90% те, что ДНР и ЛНР, они никто не стреляет, ничего не знал. Э, слава богу, что ты хоть знал, где заходил и куда ехал. Это ну. а многие говорят, что они не знали, что и как. Ну, то есть, ты ну, если честно, нас ну, не обусловили, что мы должны делать, как мы должны делать. Нас собрали, вот, когда мы были в Джанкое, собрали за 2-3 или 3 часа. Выдали оружие, сказали, все, вы едете туда. Все у вас есть два часа на сборы, поспать, отдохнуть и все остальное. Два или три часа. Поспать. А мать украинка, да? Грузинка. Мать грузинка, отец армянин, да? Да, все, да. Но граждане Украины. А когда переехали в Украину? Ну, не знаю, давно. Но родились мать в Грузии, а отец в Армении, да? А познакомились? Нет, отец здесь родился. А? Отец здесь, э, ну, на Украине родился. Ну, Укра... в Украине? Да. А вот в тринадцатом году э, Ходил на референдум? Нет, 14 год был. Я? Да, так ну, называли. Как ходить. Э, я еще в тот момент мы работали, еще была милиция, мы были там на референдумах, мы ну, голосовали. Но то, что я знаю, то, что я видел, то мы говорим так, как есть. Много полицейских как бы э, стал израдником. да, своей країни. Ну, у меня обстоятельства, что я остался дома. Я написал рапорт на увольнение в тот момент. И пока мне надо было отрабатывать прям, ну, до того момента, как мне скажут, что я уволен. Что это значит? Ну, я написал рапорт. Ну, то, то, есть, то есть, чтобы наши зрители понимали, э, много полиции, милиции еще тогдашней, они поддержали вот этот, этот весь сепаратизм. Потому что вот многие сидят здесь э, дончане, луганчане, и они говорят, а почему не действовала милиция? А я им отвечаю, потому что многие из них поддержали. Ну, многие, может быть, и поддержали, но я нейтрально отношусь к этому. Ну, как бы... А вот твое мнение, ну вот сейчас об этом всем? Ну, я говорю, что не трогать меня, и я бы как бы жил спокойно и там, и там, и здесь живу спокойно. Я никуда не лезу. Ко мне никто не лезет. Я живу спокойно, более, ну, как бы, ну, относительно. Это все понятно. Ну, смотри, этот аргумент был бы приемлемый для меня, если бы ты в самом деле никуда не лез. Но ты залез. Правильно. Ты Я залез из Джанкоя. В Украину. Нет, Джанкой это Украина все равно. Сперва ты с Таганрога залез в Крым, который Украина, де юре и де-факто для мира. Да? Может, де-факто он под российской оккупацией, но де юре он украинский. Сперва ты залез в Крым, а потом полез в Каховку. Да. Ну, как-то так получается. получается. Люблю это слово, да, вот в россиян взял «получается». Ну, так получается. Много личного состава на оккупированных территориях? Мелитополь, Каховка? Не знаю. Не видел? Ну, я не видел. Ну, как сказать? Ну, год там был и не видел, да? Ну, я видел только своих. Кем ну, ты же там ездил, двигался. Нет, я стоял на посту, у меня был пост. Все время, весь год стоял на посту. Ну, вот так, весь тун, год. и все. Не весь, ну, не весь год. Я знаю только за своих, что ну, наши там стояли, все. Вот за мой полк больше ничего. Ну, смотри, у тебя высшее образование, ты закончил юридическую академию и так далее. За что воюет Россия? И в том числе ты с ними воевал. Можешь объяснить мне, как украинец? Не могу сейчас объяснить. Вы за что они воюют? А? За земли, наверное. Земли хотят, да? Кто-то хочет земли, может. А зачем мне в себя? Кто-то воюет якобы с Америкой, говорят. Кто-то воюет с нацистами. То бишь, ну, определенно я не могу сказать, кто за что воюет. Я, говорю, я говорю чисто ну, за то, что с себя. Нацисты есть здесь? Нет. Откуда они тут? Ну, я ни одного не встретил за все время. Сколько я здесь нахожусь, ни, ни одного еще не встретил. Пока. А веришь, что нацисты есть? Может быть, и есть. Ты был где-то, ну, выезжал куда-то из Донецка? Нет. Вообще в жизни? Ну, выезжал всю за свои 18 лет, когда, если так брать. 12 лет я провел в разъездах. Где был? По соревнованиям участвовал по всему, по всей Украине. А на Западной Украине был? Был. Где? Мукачево. И все? Да. Ну, дальше не, не, не доехал. Нацисты есть? Мукачев видел? Нет. Ну, там... Не знаю, может, там еще боролся, когда борьбой занимался, нацистов встретил? Нет. Ну, еще ребенком был, какие нацисты. Ну, нацисты могли вырасти уже. Может, стали нацистами или может, как? Я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Я не видел никого. Лично я. Ни нацистов, никого. Есть такие же люди, как и там, с той стороны. То есть какая идея войны со стороны России ну, тебе непонятна, да? Да, вообще, я вот сам просто не понимаю этого. Если они даже нас не утягивают отсюда, не забирают отсюда. Так и зачем нас забирать? Ну, это вот поэтому. Ну смотри, ты говоришь, главное, чтобы меня не трогали, что я жил мирно. Ну нафига ты им? Ну давай логически помысли. Не, им я не нужен вообще. Если бы им был бы нужен, им забрали бы меня. То есть выходит, то есть все как пушечное мясо. Да. Большая часть, да. Чего хочешь в жизни? Я? Да. Спокойной жизни. Вырастить детей своих. Дать им нормальное а будущее. А как это реализовать? Успокоиться просто и все. А в какой стране хочешь что-то сделать? Не могу вам ответить тоже. Какая будет, такой, в такой хочу сделать. Флаг имеет значение? Нет. Не имеет? Для меня вообще. Нет. Для меня нет. А может, в этом и вся проблема, что многие из этого региона, для них не имеет э, значения флаг? Может быть. Может, это самая большая проблема? Может. А как вообще так человек может жить, например, без никакой идентификации и так далее, самоидентификации? Не знаю. Почему так? Ну, потому что не можешь жить. Надо себя показать, что ты можешь, что ты умеешь. Нет, нет, я говорю, как так можно жить? Можно так жить? Думаю, нет. Ну ты живешь так. Ну, пока живу. Наверное, ж может жить человек тоже. Спокойно. Хочешь что-то сказать украинцам? Хочу, чтобы это все закончилось. А как закончить? Это не, ну, я не могу это сказать, потому что я ж не могу решить это. Ну смотри, ты же, ты же... Я всего лишь маленький, я всего лишь пешка в этой, во всем. Смотри, вот у тебя высшее образование, да, да юридическое. Да. Юридическое. Вся система так построена, что как бы кто джерелом владає? Люди. В Конституции записано народ, правильно? Народ. А ты говоришь, что ты простая пешка. А ты часть народа. Я так объясню, если, допустим, я встану, еще 10 человек со мной встанет, ты у нас это быстро все прекратится. Быстро прекратится? Да. Если встанет? Если встанет, 10 человек встанет, а 40 не встанет. Есть же разница. Ну, есть, я, есть. Да. я согласен. Нас заберут десятерых, а их отпустят. Ты говоришь о том, что встанет там, в Донецке, Луганске? Да. То есть большинство будет дальше соглашаться с этим всем? Да. Почему так? Люди как стадо. Куда пастух повел, туда и пошли они. А смотри, а почему люди вышли на Майдан в 2013 году? Не знаю. Ну, их не, нельзя назвать стадом? Можно. Можно? Можно. Почему? Можно всех назвать стадом, потому что больше большое скопление. Но они вышли за то, чтобы стоять там. За то, чтобы ничего не случилось. За Но то, ну, у них идея была? И да? Было, правильно? Возможно. У них идея была. А я сейчас спрашиваю, а идея за какую воюет Россия, в том числе ты и так далее. Никто мне ничего назвать не может. Вот если я говорю о Майдане, я могу ответить, какая там идея и все, что там было, да? И почему люди пошли. Не, не могу ответить. И украинцы, те, которые попадают в плен, я тоже думаю, что они россияне отвечают, почему они пошли. Может быть, не знаю, это уже этого не Не могу вам ответить на Они защищают свою страну. Смотри, ты как часть Донецка, Луганска. У тебя есть ощущение вины того всего, что случилось с 2014 года? Ощущение вины. Ну, как бы виноват в том, что не, не уехал, а остальное не знаю даже. Я говорю, что я ни в кого не стрелял. То бишь перед, ну, перед людьми я чист насчет этого. Никого не убивал. А девочки у тебя еще маленькие, да? Дочери. Но они когда-то будут спрашивать, папа, а гражданками какой страны мы являемся? Ну, это же как бы нормальный вопрос. Я думаю, когда начнут меня спрашивать об этом, уже что-то поменяется. И тогда я могу им ответить буду. Можно будет ответить им нормально, более внятно, кем они являются, гражданка какой страны. Так. Россиянам что-то хочешь сказать? Да, чтобы закончили это все. Чтобы сели за стол переговоров, поговорили нормально, спокойно. Так же самое с этой стороны. Сели и поговорили. Но ну, Песков заявлял на этой неделе, что она будет продолжаться. Я не знаю, я не, я не видел новости. Ну, не могу сказать тоже. Ну, в принципе, я в политику не сильно влазю. Я стараюсь ее не смотреть. Мне неинтересно. Я нейтральный человек. У тебя какой статус? Сейчас? Да, ты военнопленного. Военнопленного. Почему а у тебя такой статус? У тебя юридическое образование. Ну, потому что я военнопленный. Потому что ты военнопленный, правильно? Воен... То, что ты стал военнопленным, это значит, что ты часть политики? Возможно. <laughs> Возможно. Ну, возможно. А может, так и есть? Да, скорее всего. Ты говоришь, что ты не влазишь в политику. В саму именно политику я не влазю. Я не вдаюсь в подробности. Ты часть политики уже. Ну, То, что мы, мы здесь разговариваем, я с тобой разговариваю по счастью политики. Мы все здесь политики. Часть. Я нет. Вы нет, а я да. Ты да? Всем, все, все, кто здесь сидит, военнопленные, все часть. Может, я часть там небольшой какой-то политики, да? Но вы как бы самая ярко выраженная часть политики российской. Да. Ну. Если ты возвратишься и снова призовут, вот скажут, уже не 15 лет, а 20. Я больше не пойду никуда. А что будешь делать? Не знаю, что-нибудь. Отгрызу себе ногу еще что-нибудь. Но я больше не хочу ни воевать, ни оружие в руках держать. Займусь чем-нибудь другим. Дам дочкам нормальное будущее где-нибудь. Какой-нибудь глубинке там, в поселке каком-нибудь. Где они могут побегать просто свободно по улице, по двору погулять, пойти к друзьям каким-нибудь своим так, что у меня дети сидят у меня дома, не могут выйти никуда. Жена сидит дома, тоже выйти не может. Везде взрывается, зачем нам не надо. Во двор на детскую площадку пролетела. Разнесло ее в щепки. Ну, смысл куда-то идти гулять даже. Рынок каждый раз пролетает. Где живу. Кто виноват? Не могу сказать, кто виноват. Все виноваты. Все так. И там, и там. Все, все в чем-то виноваты.